ist kommen, mein Pferd, das los gesagt ich hab es vorgenommen. Musik dir soll sein so selbst sich mit Schatzmenschen und und treu und halt und schlüß mein meine werten ich ewig treu zu sein scheme, wenn ich in Gesellschaft bin.